Съемочная группа информационного агентства «ANNA News» прибыла в город Хаму. Это один из старейших городов на территории Сирии. Поселения в Хаме существовали со времен неолита и Железного века. Наряду с Дамаском Хама была центром арамейского государства. Упоминается в Библии как столица Ханаанского царства. Во время завоевания Македонии город получил греческое название Эпифания. Мы в центре города Хама. Этот город остается своеобразной визитной карточкой братьев-мусульман, потому что в 1982 году этот город был захвачен, сюда были закачаны большие деньги, и целый месяц шли бои братьев-мусульман сирийской арабской армии. Сегодня влияние братьев-мусульман, к сожалению, в этой провинции, в провинции Хама, сохраняется достаточно значительное. Одной из главных достопримечательностей города являются нории. Это вот такие колеса высотой до 20 метров, которые поднимали воду на акведук, и по ним она поступала на поливку садов. Использовались нории для ирригации с 1100 года до нашей эры. ما عندنا شيء شوفت كان كل العالم عم تسبح رايحين جايين بلدنا بقى Все у нас в городе спокойно. Вот вы видите, дети купаются, гуляют люди. Вечером сюда приходит много народа. Люди гуляют, много детей, молодые пары. Все спокойно. Никто не боится за свою жизнь и здоровье. اهلا وسهلا عمي Сегодня город контролируется сирийской арабской армией, что позволяет жителям чувствовать себя в безопасности. Хаме протекает нормальная мирная жизнь, функционирует общественный транспорт, работают школы и больницы, обслуживают отдыхающих кафе и рестораны. В городе у нас все хорошо, спокойно. В городе есть и продукты питания, и подача воды, электричество бесперебойно подается. Главное, что безопасно. Мы по ночам гуляем по городу, катаемся, и нет никаких проблем. Все хорошо у нас. Важно отметить, что в городе, где большинство населения мусульмане, нет межконфессиональных конфликтов. В районах подконтрольных сирийской арабской армии, к счастью, сохраняется межконфессиональное согласие, мирно уживаются, вы видите, христианские храмы с мечетями. Христиане и мусульмане живут бок о бок. Межконфессиональную резню привносят в жизнь страны боевики в лице многочисленных отрядов фронта Аннусры и Игиш. За время пребывания в городе Хама мы не услышали ни одного выстрела. Люди спокойно живут мирной жизнью, по вечерам горожане занимают городские скверы и отдыхают за курением кальяна после трудового дня. Андрей Филатов, Марат Мусин, Виктор Кузнецов, Алексей Пронин, ANNA News, Хама, Сирия.